বিসকল মাইকটো আহিছে দিগন্ত সংবাদ মাধ্যম মাধ্যমৰ মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবকে আদি কৰি উচ্চপদস্থ চৰকাৰী বিষয়াসকল আজি ছাব্বিছ অক্টোবৰ অহা চৌব্বিছ নৱেম্বৰত অসমবাসীয়ে লাচিত দিৱস পালন কৰিব আপোনালোকে জানে যে এই বছৰৰ লাচিত দিৱস এক বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু এক ইতিহাসৰ মাইলৰ খুঁটা কাৰণ এই চৌব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখেই লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তীও ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিব অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই চাৰিশ বছৰৰ জয়ন্তী উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী যোৱা পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতৰ তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়াই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানৰ যি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল তাক তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে এই চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি পালন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লৈ আহিছে আজিৰ দিনটোত আমি কেইটামান বিষয় অসমবাসী ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এটা হৈছে যে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ আমাৰ প্ৰজন্মই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব লাচিত বৰফুকনে যি সময়ত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল সেই প্ৰজন্মই লাচিত বৰফুকনক কেনেকৈ জানিছিল সেয়া এক ইতিহাস বা বুৰঞ্জীৰ বিষয় কিন্তু আজিৰ প্ৰজন্মই লাচিত বৰফুকনক কেনেকৈ জানে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব কি ধৰণে সোঁৱৰণ কৰে আৰু লাচিত বৰফুকনৰ যি এক বিশাল বৰঙণি অসমৰ জনজীৱনৰ বাবে তাক কেনেকৈ স্মৰণ কৰিব বিচাৰে এই বিষয়ে আমি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে যাতে দুআষাৰ লিখিব পাৰে তাৰ বিষয়ে এক বিশাল কাৰ্যসূচী আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আজি আমি এটা মোবাইল এপ বা আমাৰ এটা অনলাইন পৰ্টেল এটা যিটো এপ বুলি আমি ক'ম এটা এপ ডাউনলোড কৰিম সেই এপটোৰ জৰিয়তে আমি লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আমি এখন কাগজত আমাৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি আমি লিখাৰ সুবিধা পাম এই ৱেব পৰ্টেল আৰু এপ আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত মুকলি কৰিম এই ৱেব পৰ্টেলত আমি প্ৰথম আমি লাচিত বৰফুকনক কেনেকৈ জানো তেখেতৰ বিষয়ে আমাৰ মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই তেখেতক কেনেকৈ সোঁৱৰণ কৰিব লাগে লাচিতৰ বীৰত্বৰ গাথা নতুন প্ৰজন্মলৈ আমি কেনেকৈ লৈ যাম এই গোটেই কথাখিনি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি এই এপটোত তেওঁলোকে আপলোড কৰিব পাৰিব বা পৰ্টেলত আপলোড কৰিব পাৰিব দেশ বিদেশত থকা প্ৰতিজন অসমীয়াই এই সুযোগ ল'ব পাৰিব আজি আমেৰিকাত থকা অসমীয়াজনেও কানাডাত থকা অসমীয়াজনেও ইউ ইউকেত থকা অসমীয়াজনেও আৰু আমাৰ অসমৰ চাৰিওফালে থকা প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই আৰু লাচিতৰ ত্যাগ আৰু তেওঁৰ বীৰত্বৰ গাথাক স্মৰণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিজন ভাৰতীয় বা প্ৰতিজন বিশ্ববাসীয়ে এই পৰ্টেলত নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে এখন কাগজৰ দুই পিঠিত লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে লিখি পৰ্টেলটোত আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ লগে লগে লাচিত বৰফুকনৰ এটা প্ৰি ফৰ্মেট যিটো ফৰ্মেট থাকিব সেই ফৰ্মেটত তেওঁলোকৰ বগা কাগজখন পৰ্টেলে ফৰ্মেটিং কৰি ল'ব ফৰ্মেট কৰি লোৱাৰ পিছত তাক আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিম আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি এখন এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে স্বীকৃতি পত্ৰ লাভ কৰিম যে লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তীত আমি লাচিতৰ বিষয়ে এই ধৰণে লিখিছিলোঁ যদি কোনোবাই কাগজ ব্যৱহাৰ নকৰি পৰ্টেলতে পোনে পোনে লিখিব খোজে তেওঁলোকেও লিখাৰ সুযোগ পাব আৰু তাতো তেওঁলোকে এখন স্বীকৃতি পত্ৰ লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় এক কৌটি pre formatted physical booklet Assam চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব জিলা উপায়ুক্তসমূহৰ জৰিয়তে কাৰ্যালয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আদিত আমি যোগান ধৰিম আৰু ব্যক্তিসকলৰ পৰা সেই প্ৰি ফৰ্মেটেড বুকলেট আমি পুনৰ গ্ৰহণ কৰি আমি সেইখিনি পৰ্টেলত আপলোড কৰি দিম আৰু কোনোবাই যদি প্ৰি ফৰ্মেটেড বুকলেটটো নিজে নিজেও আপলোড কৰিব খোজে তাতো কোনো অসুবিধা নাথাকিব শেষলৈ গৈ অহা ওঠৰ নৱেম্বৰ দিনটো যিটো চৌব্বিছ নৱেম্বৰত লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী হ'ব ওঠৰ নৱেম্বৰ দিনটোত অসমৰ কলেজৰ পৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈকে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত একোখনকৈ ৰচনা প্ৰতিযোগিতা মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়সমূহে অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু সেই ৰচনাখনক বিদ্যালয় ভিত্তিত পুৰস্কৃত কৰা হ'ব তাৰে মহাবিদ্যালয় ভিত্তিত পুৰস্কৃত কৰা হ'ব বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ যিখিনি ৰচনা সেইখিনি তিনিখনকৈ জিলা পৰ্যায়লৈ লৈ আহি জিলা পৰ্যায়ত তাক প্ৰতিযোগিতালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব আৰু জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈকে লৈ আহি তাক প্ৰতিযোগিতালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব আৰু বিদ্যালয়ত যিমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাকো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি পৰ্টেলত আমাৰ ফালৰ পৰাই আপলোড কৰিম যাতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডাঙৰ হৈ বিছ বছৰ পিছত হৈ হ'লেও তেওঁলোকে তেওঁলোকে লিখা ৰচনাখন বিচাৰি চাব পাৰে কাৰণ এই পৰ্টেলটো সদায় কাৰণে ই জীৱিত হৈ থাকিব this will be a live portal forever গতিকে মই ত্ৰিছ বছৰ পিছতো চাব পাৰিম যে মই চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তীত লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে মোৰ মনৰ ভাৱ মই কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ অলপ সময় পিছতেই এই এপটো আপোনালোকক আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিম আৰু এই এপটোৰ সম্পৰ্কত বিস্তৃত প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰা হ'ব যাতে কেনেকৈ আমি আপলোড কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে নীতি নিৰ্দেশিকা সংবাদ মাধ্যম আৰু টেলিভিশ্যনৰ আমি ঠিক বিজ্ঞাপন বুলি নকওঁ টেলিভিশ্যনত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনৰ জৰিয়তেও ৰাইজে যাতে চাব পাৰে চমুকৈ মই if I am allowed to speak in bullet points today আমি এটা পৰ্টেল লঞ্চ কৰিম আৰু এটা এপ লঞ্চ কৰিম লাচিত বৰফুকনৰ নামত লাচিত বৰফুকন ডট কম বা এই ধৰণৰ এই পৰ্টেলটো আমি প্ৰথমতে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে লিখি তাত আমি আপলোড কৰিব পাৰিম আপলোড কৰাৰ লগে লগে সি ফৰ্মেটিং হৈ যাব লাচিত বৰফুকনৰ ফটোৰে সৈতে আৰু তাক আমি ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিম আৰু ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে এখন অসম চৰকাৰৰ স্বীকৃতি পত্ৰও পাওঁ দ্বিতীয়তে কোনোবাই কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিব নোখোজিলে পৰ্টেলত গৈয়েই তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ লিখিব পাৰিব তাতো তেওঁলোকে এখন চাৰ্টিফিকেট পাব নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ উপৰিও জিলা উপায়ুক্তসকলে এটা প্ৰি ফৰ্মেটেড ফিজিকেল বুকলেট দিব তাতো আমি লিখি পেলাই আপলোড কৰিব পাৰিম আৰু কোনোবাই যদি আপলোড কৰিব নোখোজে আমি পুনৰ সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আপলোড কৰি স্বীকৃতি পত্ৰখন যাতে পায় তাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম বিদ্যালয়বিলাকত সমান্তৰালভাৱে এইটো হ'ল নাগৰিকৰ কাৰণে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত সমান্তৰালভাৱে আন এটা প্ৰক্ৰিয়া চলিব য'ত নেকি ওঠৰ নৱেম্বৰ দিনটোত সকলোৱে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে লিখিব আৰু এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই জিলা পৰ্যায়লৈকেও বাছনি কৰা হ'ব আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ বাছনি কৰা হ'ব বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত এই প্ৰক্ৰিয়াটো সমান্তৰালভাৱে ওঠৰ নৱেম্বৰত হ'ব কিন্তু সাধাৰণ নাগৰিকৰ পৰা দেশ বিদেশৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ কাৰণে আজিৰ পৰাই এই পৰ্টেল আৰু এপ আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিম এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আমাৰ মনৰ ভাৱবোৰ প্ৰকাশ কৰাৰ আমি এটা সুবিধা পাম আৰু মই প্ৰত্যেকগৰাকী অসমবাসী ৰাইজকে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে লিখি বা মই লিখিব নোৱাৰি নুখুজিলে কম পৰ্টেলত গৈ আপলোড কৰি বা জিলা উপায়ুক্তই দিয়া ফিজিকেল ফৰ্মেটতে আমি লিখি আমি যাতে এই মহান কৰ্মযজ্ঞত নিজক অংশীদাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম জিলা উপায়ুক্তসকলে ফিজিকেল যিটো বুকলেট সেইটো ওঠৰ নৱেম্বৰত দিব কিন্তু পৰ্টেল আৰু কম্পিউটাৰত নিজৰ ঘৰত লিখি বা নিজে অনলাইন লিখিব পৰা ব্যৱস্থাটো আজিৰ পৰাই মুকলি হ'ব দ্বিতীয়তে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তীৰ ওঠৰ তাৰিখে অসম পুলিচৰ মাৰ্চ পাছটি জিলাসমূহত আৰম্ভ হ'ব সেইদিনাখন অসম পুলিচে প্ৰত্যেকখন জিলা সদৰত এন চি চি কেডেটসকলক লগত লৈ এটা মাৰ্চ পাছ কৰিব তাৰপিছত জিলা উপায়ুক্তসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক মাৰাথান দৌৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী তেওঁ ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী তৰ্কৰ প্ৰতিযোগিতা আকস্মিক প্ৰতিযোগিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ বা অসম বুৰঞ্জীৰ দুহেজাৰ বছৰৰ ঐতিহাসিক যাত্ৰা আৰু ছশ বছৰৰ আহোম বুৰঞ্জীৰ সোণালী অধ্যায় সম্পৰ্কে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আলাপ আলোচনা চক্ৰও অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব ওঠৰ তাৰিখে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা ৰাতিপুৱা অসম পুলিচৰ মাজ পাছ সেইটো দি এই কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভণি হ'ব অহা তেইছ আৰু চৌব্বিছ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আন্তৰ্জাতিক ছেমিনাৰ এক্সিবিশ্যন আৰু আমি আশা কৰিছোঁ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বৰ বৰেণ্য নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিৰে চৌব্বিছ তাৰিখে এই লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব অসম চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন আৰু তেখেতৰ সংগ্ৰাম তেখেতৰ সাহসিকতাৰ ওপৰত এখন সুন্দৰ পুথি প্ৰণয়ন কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে সম্পাদনা কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে অহা চৌব্বিছ নৱেম্বৰত আমি আশা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তাক ৰাইজৰ হৈ উৎসৰ্গা কৰিব এখন সুন্দৰ ডকুমেণ্টৰী নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ হৈছে সেইখনো অহা তেইছ নৱেম্বৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই নতুন দিল্লীত শুভ উদ্বোধন কৰিব এই ডকুমেণ্টেৰীখন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলত দেখুওৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমি কেইটামান স্থায়ী কাম হাতত লৈছিলোঁ তাৰ ভিতৰত আমাৰ আলাবৈ ৰণৰ সমাধি আলাবৈ ৰণৰ দহ হাজাৰ সৈনিকৰ আত্মত্যাগৰ গাথাৰে যি ঐতিহাসিক বুৰঞ্জী সেই সৈনিকসকলৰ সমাধি আৰু লাচিত বৰফুকনৰ সমাধি এই দুয়োটা নিৰ্মাণৰ বাবে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক মই জনাবলৈ পাই ভাল পাম যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ইতিমধ্যে ইয়াৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছে মই ভাবোঁ যে অহা দুমাহৰ ভিতৰত আমি এই কামসমূহো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰত আৰু আমাৰ আগিয়াথুৰি দদৰাত বা পচৰিয়াত এই অঞ্চলটোত আমাৰ আলাবৈৰণৰ সমাধি এই দুইটাই নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যেই যাৱতীয় কাম নিবিদা আদিৰ কাম লোক নিৰ্মাণ বিভাগে সম্পূৰ্ণ কৰিছে ইও সমান্তৰালভাৱে আমাৰ আৰম্ভ হ'ব বা আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি সমাপ্ত কৰিম আনহাতে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত আন কেইবাটাও তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে আৰু আন কেইবাটাও নতুন প্ৰচেষ্টাৰ কথা আমি চৌব্বিছ নৱেম্বৰত অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰিম আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে মোক এতিয়াও কৰিব পাৰে নহ'লে পৰ্টেলটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব তাৰপিছতো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব মই আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ মুৰব্বী যাদৱ ডাঙৰীয়াক এই এপটোত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিবৰ বাবে আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুৰোধ জনাম পৰৱৰ্তী সময়ত টিভিৰ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তেও বা ইনফৰ্মেশ্যনৰ জৰিয়তেও এই এপটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাক আমি ৰাইজক নিৰন্তৰভাৱে জনাই ৰাখিম ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে নতুন দিল্লীত হ'বলগীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাখিনি ৰূপায়ণ কৰিব অসমত হ'বলগীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাখিনি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগে ৰূপায়ণ কৰিব মই এতিয়া যাদৱ ডাঙৰীয়াক এই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনটো দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ পৰ্টেলটো মুকলি কৰি ল'ব লাগিব নেকি যাতে অসমৰ চুকে কোণে ভাৰতৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰু বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰে ৰাষ্ট্ৰে মানুহে বীৰ লাচিতৰ গাথা পৰ্টেলত লিখিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আমি অনলাইন পৰ্টেল আৰু এপ এতিয়া আমাৰ এণ্ড্ৰইড এপ আছে আৰু কেইদিনৰ পিছত আমি আই অ' এছ এপো ইয়াত বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰস্তুত কৰিম অলৰেডি আমাৰ এণ্ড্ৰইড এপ আৰু পৰ্টেল ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আইফোন তিনিদিন পিছত হ'ব এণ্ড্ৰইড আৰু পৰ্টেল আজিৰ পৰাই লাইভ হ'ব এইটো পৰ্টেলৰ এড্ৰেছটো হ'ল H T T P H T T P S colon slash slash Lachit Borphukan dot Assam dot gov dot in আৰু এইটো লিংকত গ'লে আপোনালোকে অলৰেডি আমাৰ যিটো এপ আছে এণ্ড্ৰইড এপ সেইটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে সুবিধা পাব এই হোম পেজটো আপোনালোকে দেখিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৰুকৈ মেছেজ এটা আছে আৰু ইয়াত কেনেকৈ আপলোড কৰিব লিখনিখিনি সেইখিনিও ইয়াত বিশেষভাৱে বিৰণা প্ৰদান কৰা আছে আৰু প্ৰথমতে অনুৰোধ আমি কৰিম যে ৰাইজে যাতে এটা চাইন ইন প্ৰচেছ কৰে কাৰণ সেইটো এটা নিয়মগত কৰিব লাগিব চাইন ইন কৰাৰ পিছত ইয়াত যিবিলাক আমাৰ ভাৰতত বসবাস কৰা ৰাইজ আছে তেওঁলোকে মোবাইলৰ অ' টি পি থ্ৰুৱেদি এইটো লগ ইন কৰিব পাৰিব আৰু যিবিলাক আমাৰ ৰাইজ আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকে ইমেইল অ' টি পি যোগেদি এইটো পৰ্টেলত যোগদান কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখিছে এইখন চাইন ইন পেজটো ইয়াত আপোনালোকে পাব এনেকে চাইন ইন পেজটো পোৱাৰ পিছত অ' টি পিটো পাব অ' টি পিটো ভৰাই দিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই পেজত আহি পাব ইউজাৰ ডেচবৰ্ড এই ডেচবৰ্ডত আপোনালোকে নিজৰ প্ৰফাইলখিনি ৰাখিব পাৰিব যিদৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে এইটো পৰ্টেল সদায় কাৰণে থাকি যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰফাইলো তেনেকৈ থাকি যাব আৰু আপুনি যিখিনি লিখনি আছে ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু লিখাৰ পিছত যেতিয়া আপলোড কৰিব তাৰপিছত আকৌ এতিয়া ভিউ বুলি এটা বটন আছে সেইটো টিপিলে আপোনাৰ ফৰ্মেটেড হৈ পেলাই লিখনিখিনি আপুনি চাবলৈ পাৰিব আৰু ইয়াতো আছে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰাই আপুনি এটা চাৰ্টিফিকেট জেনেৰেট কৰা হ'ব চাৰ্টিফিকেটৰ ফৰ্মেটখিনিও মই অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ এইটো হ'ল আপলোড যদি আপোনালোকে প্লেইন পেপাৰত লিখে বা যেনেকে ইয়াত মানে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যদি প্রি প্রিন্টেড প্রি ফর্মেটেড পত্রিকা আছে তাতো লিখিব পারে এইবিল লিখি পেলায় আপনি রাইটিং আপলোড করার সময় এইখানে রেজিস্ট্রেশন করে লব রেজিস্ট্রেশন করার পিছতে আপলোড করব পারিব আপনাদের আর যদি কোনোবাই কয় যে মই কম্পিউটার ডাইরেক্টলি লিখিব খুঁজছো ল্যাপটপর ডাইরেক্টলি লিখব খুঁজছো তেওঁলোকৰ কাৰণে অনলাইন পৰ্টেল লিখাৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা আছে ইয়াত আপোনালোকে লিখিব পাৰে আৰু যদি কোনোবাই কিবা ধৰক অসমীয়া লিখিবলৈ কিবা অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা লিংক এটা দি দিম আমাৰ এমটনৰ লিংক এটা আছে তাত আপোনালোকে অসমীয়া কীবোৰ্ড লগাই পেলাই টাইপ কৰি পেলাই কপি পেষ্ট কৰি ইয়াত আনি দিব পাৰিব সেইখিনি ব্যৱস্থাও আমি আপোনালোকে কৰি আছোঁ এইটো হ'ল অনলাইন পৰ্যায়ত নিজাকৈ কীবোৰ্ড দি পেলাই লিখাৰ ব্যৱস্থা আৰু আদাৰৱাইজ আপুনি ইয়াতে ইয়াতে এটা প্ৰভিজনো আছে চেল্ফি লোৱাৰ আপোনালোকে লেপটপৰ কেমেৰা দি অন কৰি পেলাই যদি বিচাৰে নিজৰ ছেলফিখিনি ৰাখি থওঁ বা মোবাইল এপৰ পৰা যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে নিজৰ ছেলফিখন মই দি দিওঁ এইটোৰ লগত তেতিয়া সেই ছেলফিও দিব পৰাৰ প্ৰৱধান ইয়াত থাকিব আৰু এইটো হ'ল আপলোড ৰাইটিং ৰাইটিংটো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো ফৰ্মেট দেখিছে এইটো ফৰ্মেটৰ আপোনালোকৰ ৰাইটিংখিনি আহি পৰিব ওপৰত ইয়াত হেডাৰ এটা আছে ইয়াতে এটা আমাৰ লাচিতৰ এইটো চাৰি খতম জন্ম জন্মবাৰ্ষিকী দুটা চিম্বল অসম চৰকাৰে তৈয়াৰী কৰিছে সেইকেইটা আছে আৰু ইয়াতে এটা কিউ আৰ ক'ড আছে আৰু তাৰ তলত আপোনালোকৰ নাম ঠিকনা থাকিব আৰু ঠিক তাৰ তলতে আপোনাৰ লেখনিখিনি আহি যাব আৰু এইটো হ'ল প্ৰি প্ৰিণ্টেড বুকলেটৰ এটা ফৰ্মেট যদি আপোনালোকে বিচাৰে কিছুমানে আমাৰ ৱেবছাইটতো থাকিব এইটো ডাউনলোড কৰি পেলাই প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আপুনি ইয়াতো লিখিব পাৰিব আৰু জিলাবিলাকত আমাৰ জিলা অধিকাৰীবিলাকৰ ওচৰত এইটো প্ৰি প্ৰিণ্টেড বুকলেটো থাকিব আৰু সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো হ'ল আমাৰ লাচিত বৰফুকন চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তীৰ এই যিটো কাৰ্যক্ৰমণিকা এইটো পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন ফিখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লিখাৰ পিছত যেতিয়া গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব মোৰ ফালৰ পৰা ইমানেই আৰু আহ, I request Honorable uh, Chief Minister sir to launch the uh, portal. আছে কিন্তু অঁ এই- আৰু গেইটো আছে নহয় ইয়াতে মই একটো চাই নাই গেটো হা ই ই ই ই ই ই ইটস ওকে হা এটাতে বহুত বহুত দেৱা আছে এতিয়া যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালকে কৰিব পাৰে যদি কিবা মন কিবা জানিবলগীয়া সুধিবলগীয়া লিখনিখিনি যেতিয়া প্ৰি ফৰ্মেটত দিব প্ৰি ফৰ্মেট বুকলেটত আমি যিকোনো ভাষা ইউজ কৰিব পাৰিম তাত কোনো অসুবিধা নাথাকে কিন্তু যদি আমি পৰ্টেলত লিখিব খোজো ডাইৰেক্টলি যদি লিখিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কাৰোবাৰ যদি অসমীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কীবৰ্ডত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা এমট্ৰনৰ লিংক দিয়া আছে এমট্ৰনৰ লিংকলৈকে গৈ আমি অসমীয়া লিখি অসমীয়াটো আমি মেইন পৰ্টেলত কপি পেষ্ট কৰিব পাৰিম আদাৰৱাইজ ইংৰাজী বা নিজৰ ভাষাটো লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে লিখিব পাৰিব ইয়াত কোনো ভাষাৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই কোনোবাই যদি হিন্দীটো লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে লিখিব খোজে আমি ৱেলকাম কৰিম কোনোবা যদি গুজৰাটী মানুহে গুজৰাটীটো লিখিব খোজে আমি ৱেলকাম কৰিম যিমানে লাচিত বৰফুকনক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত লৈ যাব পাৰোঁ সিমানে আমাৰ উদ্দেশ্য সফল হ'ব বুলি আমি ভাবিম as of now I have release letter of acknowledgement from many of the chief minister but uh, concrete thing I have not heard because, as you know, that uh, now the national uh, uh, textbook NCRT. and NCRT is doing the re, uh, reform in the entire textbook. I, I am sure that this response will come post April. এপত যাতে ভুল কোনো তথ্য তাতে আপলোড নহয় তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নেকি চক এপত হ'ল এপত আপলোড কৰাটো যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক নহয় ডি চিকসকলে আপোনালোকক প্ৰি ফৰ্মেটেড বুকলেট দিব আৰু বিভিন্ন জেগাত ডি চিকসকলে কিয়ক স্থাপন কৰিব য'ত নেকি তেওঁলোকে বুকলেটটো ঘূৰাই ল'ব সেইকাৰণে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে নিজাকৈ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লোৱাটো অসুবিধা বুলি ভাবে তেওঁলোকে জনা মানুহৰ গাইডেঞ্চ ল'ব পাৰিব একো নকৰিলে মেনুৱেলি লিখি ডি চিসকলক উভতাই দিলেও হ'ব পিছত আমি তেওঁলোকৰ পিনক'ড টিনক'ড ডিটেইল এড্ৰেছ থাকিব আমি তেওঁলোকক কোনোবা এটা সময়ত চাৰ্টিফিকেটখন দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম আৰু নহ'লে তেওঁলোকে পৰ্টেলত গৈও নিজৰ এছেখন পিছত চাব পাৰিব প্ৰি ফৰ্মেটেড বুকলেটখিনিক লৈ পেলাই দুপেজ কৈছোঁ আমি এনেকুৱা প্ৰি ফৰ্মেটেড বুকলেটখন আমি এনেকুৱা এখন কৰিছোঁ জাষ্ট এইটো পেজ গতিকে দুটা পেজত আমি লিখিম আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতা যেতিয়া বিদ্যালয়সমূহত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত হ'ব তেতিয়া শব্দ জিলা বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰে তেনেকৈ হ'ব কিন্তু আমি যিটো এপৰ কাৰণে বা পৰ্টেলৰ কাৰণে দুপেজ আমি কৰিছোঁ প্ৰি ফৰ্মেটেড বুকলেট এখন পেজ ফ্ৰণ্ট আৰু বেকত আমি লিখিব পাৰিম চক সেইটো হ'ব যে আমি এডমিনে তাক ডিলিট কৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মক আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে জানে গতিকে আমাৰ এডমিন থাকিব তেনেকুৱা যদি কোনোবাই আমিতো আমাক চেবুটেজ কৰিবৰ কাৰণেও কোনোবাই বেয়া লিখিব পাৰে বা কোনোবাই আমাৰ মাজত কিবা বেলেগ এটা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণেও ল'ব পাৰে গতিকে it will be continuously monitor আপোনালোকেও মনিটৰ কৰিব অসমবাসী ৰাইজেও মনিটৰ কৰিব য'তে আমি তেনেকুৱা কিবা খবৰ পাওঁ বা আমাক আপোনালোকে জনায় বা আমি গম পাওঁ লগে লগে সেইটো আমি তাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিম আৰু য'ত য'ত আমি ভাবোঁ যে আইনৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগে আমি আইনৰ আশ্ৰয় ল'ব পাৰিম যদি কোনোবাই কিবা ডিৰগেটৰি লিখে তেতিয়াহ'লে সেইটো we can invoke section of law their approval নাথাকে এইটো হ'ল এটা মাছৰ লেভেলত লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা যে যাতে গাঁৱে ভূঞে দেশে বিদেশে লাচিত বৰফুকনক বৰফুকনক আমি লৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত কাৰো লিখনি সম্পাদিত কৰাৰ অধিকাৰ বা এপ্ৰুভেল দিয়াৰ অধিকাৰটো এডমিনৰ নাথাকে খালি কোনোবাই যদি কিবা নিলিখবলগীয়া কথা লিখে তাক আমি আমাৰ নজৰত আহিলে লগে লগে তাক আমি তাৰ পৰা গুচাই দিম ন ময়ো এপেজ লিখিম ডেফিনেটলি লাচিতৰ ওপৰত মোৰো মই প্ৰি ফৰ্মেটেড বুকলেটটোত লিখিম যেতিয়া আমাক ডি চিসকলে দিব গতিকে মোৰো লিখনি থাকিব আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ থাকিব আপোনালোকৰ থাকিব প্ৰত্যেকগৰাকী অসমবাসীয়ে লিখিব আৰু এইটো মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যাতে এইটো এটা মাছ মুভমেণ্টলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম it will be a fitting tribute to Lachit Borphukan বৰ্তমান আমি এনেকুৱা কৰিছোঁ বিজ্ঞান ভৱনত দুখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ছেমিনাৰ হ'ব তেইছ তাৰিখে আৰু অসম মিউজিয়ামৰো কিছু আৰ্টিফেক্ট বা তাৰ য'ত আমি আৰ্টিফেক্ট নিব নোৱাৰোঁ তাৰ অনুকৃতি এইখিনি লৈ গৈ আমি বিজ্ঞান ভৱনতে আমি এখন এক্সিবিশ্যন কৰিম যদি ৰাইজৰ আমি এটা ভাল এটা ৰেচপন্স দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এক্সিবিশ্যনখন ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ মিউজিয়ামলৈকে পিছত লৈ যাব পাৰিম প্ৰথমতে লেট আছ চি দ্য ৰেচপঞ্চ তেইছ তাৰিখে আৰু আৰু চৌব্বিছ তাৰিখে আমি আৰু এটা কাম কৰিছো অসমৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত বুৰঞ্জীত পঢ়ি থকা হিষ্ট্ৰী যিসকলৰ ছাবজেক্ট আছে তেনেকুৱা দুশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি নতুন দিল্লীলৈ সেই সময়ত লৈ যাম আৰু তেওঁলোকে যিহেতু যাবই তেওঁলোকে অকল আমাৰ এক্সিবিশ্যনখন চোৱাৰ উপৰিও আমাৰ বাকী নেশ্যনেল মিউজিয়াম আন সকলো তেওঁলোকে একেলগে চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মিউজিয়াম নেশ্যনেল মিউজিয়াম আমাৰ যিবিলাক আৰু চাবলগীয়া ঐতিহাসিক মিউজিয়াম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে তেওঁলোকে নতুন দিল্লীত চাই উভতি আহিব পাৰিব অসমৰ দুশজন ব্ৰাইট বুৰঞ্জী পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টক আমি নতুন দিল্লীলৈ লৈ যাম এইটো শিক্ষা বিভাগে ব্যৱস্থা লৈ আছে চেমিনাৰ ছাবজেক্ট দুটা আমাৰ আই এন পি আৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনালোকক জনাব but it will be a simple subject Lachit বৰফুকনৰ জীৱনৰ ওপৰত চক চলচ্চিত্ৰ দুটা পাৰ্ট আছে যেতিয়া চলচ্চিত্ৰ আমি কাৰোবাক নিৰ্মাণ কৰিব দিওঁ তেওঁলোকে চলচ্চিত্ৰখন হিট কৰিবৰ বাবে কিছু কাল্পনিক এলিমেণ্ট তাত দাঙি দিয়ে আৰু সি হয়তো এটা সাংঘাতিক পিছত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব গতিকে চেফেচ মাধ্যমটো হ'ল ডকুমেণ্টৰী যি ডকুমেণ্টৰী স্ক্ৰিপ্টটো অসমৰ ইতিহাস জনা মানুহে অনুমোদন কৰিছে সেই স্ক্ৰিপ্টৰ ওপৰত আমি ডকুমেণ্টৰী বনাই ডকুমেণ্টৰীখন আমি ভৱিষ্যতে কিছু নেশ্যনেল টিভিত আমি প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ৰিজনেল টিভিসমূহতো আমি ব্যৱস্থা কৰিম বোলছবি বনোৱাৰ গোটেই কাৰণটো হ'ল যে মানুহে বোল ছবি বনাওঁতে বক্স অফিচটো চিন্তা কৰিব নাই আৰু তাত যদি লিখনিকাৰ বা ডাইৰেক্টৰে কিবা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল চিন যোগ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যত তাৰ এটা ভীষণ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব গতিকে বোলছবিৰ দিশটোত অসম চৰকাৰে সোমোৱাটো উচিত নহ'ব বুলিয়ে আমাক বিশেষজ্ঞসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কথাটো হ'ল এইটোৱে যে তাতে কি আছে কি নাই তাৰ ছ'চাইটিখনে এপ্ৰুভ কৰিছে আমাৰ অসমত যিহেতু যদি কোনোবা এজন ডাইৰেক্টৰে বনায় পিছত যদি স্ক্ৰিপ্টখন তেওঁলোকেতো আগত কাকো স্ক্ৰিপ্টখন নেদেখুৱাব পিছত যদি স্ক্ৰিপ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহে যিটো মানুহে ভাল নাপাব তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ তাৰ অংশীদাৰী হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উত্তৰ দিয়াটো অসুবিধা হৈ পৰিব সেইকাৰণে এইটো আমি এৰি দিম যে এইটো এটা ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা হ'লে ভাল কোনোবা যদি ফিল্ম ডাইৰেক্টৰে কৰিব খোজে তাক আমি আদৰণি জনাম আমি চৌব্বিছ নৱেম্বৰত মই আগতে কৈছোঁ যে কিছু কথা আমি চৌব্বিছ নৱেম্বৰ দিনটোলৈকে থৈ দিছোঁ শিক্ষা বিভাগে কৰিব এইটোত আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সেইটোত সোমোৱা নাই মই খালী শিক্ষা বিভাগক দায়িত্ব দিছোঁ যে ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্টক লৈ যাব ক্ৰাইটেৰিয়া কোনো নাথাকে সকলো অসমীয়া বা ৰাষ্ট্ৰীয় লোকৰ বাবে চেমিনাৰ দুখন মুকলি থাকিব বা ভাৰতৰ অসমৰ সকলোৰ বাবে কিন্তু অসমৰ কিছু ইতিহাসকাৰ কিছু বুৰঞ্জীবিদ যিসকলে ভৱিষ্যতে লাচিত বৰফুকনৰ চিন্তা চৰ্চাক আগুৱাই লৈ যাব বা কিছু দল সংগঠন তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিব বাকী it will be open platform কিন্তু আমি কিছু ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰিম যিসকলে হয়তো ভৱিষ্যতে লাচিতৰ ওপৰত আৰু কাম কৰিব তেনেকুৱা কিছু ব্যক্তিক আমি ডেফিনেটলি ষ্টেট হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ জনাম but it will be open platform যোনে চাব খুজিব যাব খুজিব সকলোৱে পাৰিব হ'ব মই নাভাবোঁ ধন্যবাদ